Pwedeng pakinggan mo muna Huwag mo muna ko nasabayan Kasi lalo lang lalabo ang paliwanagan oh, oh, oh. Paano pasisimulan kung matatapos na? Masisisi mo ba kung napapagod na? Kahit na mahal kita, hindi sapat na dahilan na manatili pa sa tabi mo Kaya ko namang ilan Alam kong di ka na masaya sa akin Ano pang magagawa ko Tanggapin ko na lamang ang lahat Pumiyada ka tuwa mo Buburahin ko na lamang ang dati nating mga plano Na binubuo mo ngayon Kasama ang ibang tao Masakit sa akin pero kailangan titiisin ng lahat Sige, panalo ka na, huwag mo na akong tatuhin pa ng mga sumbat Pagod na akong iangat pa yung sarili ko sa'yo Di mo na ako dapat baguhin kung ako talaga yung gusto mo Basta ako, ginawa ko ang lahat, di mo man nadama Kahit kapalit nito'y pagpatak ng luha ko sa mata Bawat tingin ko sa'yo ay nakatitig ka sa kanya Ngayon alam ko ng malabo ng akong matisalba Baka di lang talaga tayong dalawa penting kalau ya 不停发了芽。